هذا مثل لتركيب الكلام Toto je příklad syntéze řeči. Dette er et eksempel på talesyntese. Dies ist ein Beispiel für Sprachsynthese in Deutsch. Dies ist ein Beispiel für Sprachsynthese in Deutsch. Αυτό είναι ένα παράδειγμα σύνθεσης ομιλίας. This is an example of speech synthesis. This is an example of speech synthesis in English. This is an example of speech synthesis in English. This is an example of speech synthesis in English. This is an example of speech synthesis in English. Este es un ejemplo de síntesis de voz en español. Este es un ejemplo de síntesis de voz en español. Este es un ejemplo de síntesis de voz en español. Tämä on esimerkki puhesynteesistä. Voici un échantillon de synthèse vocale en français. Voici un échantillon de synthèse vocale en français. Voici un échantillon de synthèse vocale en français. Ez egy példa a beszédszintézisre. Questo è un esempio di sintesi vocale in italiano. Questo è un esempio di sintesi vocale in italiano. 이것은 한국어 음성 합성의 예입니다. 이것은 한국어 음성 합성의 예입니다. Dit is een voorbeeld van spraaksynthese. Dette er et eksempel på talesyntese. Jest to przykład syntezy mowy. Isto é um exemplo da síntese de voz. Isto é um exemplo da síntese de voz. Это пример синтеза речи. Это пример синтеза речи. Toto je príklad rečovej syntézy. Det här är ett exempel på talsyntes. นี่คือตัวอย่างการสร้างสุนทรพจน์ Bu ses sentezinin bir örneğidir.